Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarın dəvəti ilə Konya şəhərində keçirilən Anadolu Qartalı 2023 beynəlxalq təlimini izləmək üçün qardaş ölkəyə səfər edib. Bu barədə BİQAZ-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Səfər çərçivəsində general polkovnik Zakir Həsənov təlim çərçivəsində keçiriləcək yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan bir qrup şəxsi, heyəti və Su-25 hücum təyyarələrinin cəlb olunduğu təlim ölkəmizlə yanaşı Türkiyə, Pakistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər və İngiltərə nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilir. Anadolu Qartalı 2023 beynəlxalq taktiki uçuş təlimində Amerika Birləşmiş Ştatlar, Avstraliya, Eflopiya, Marakeş, Krallığı, Fransa, Gürcüstan, İsveç, Qırğızistan, Şimali Makedoniya, Liviya, Malaziya və İordaniya Krallığının nümayəndədə heyəti müşahidəçi qismində iştirak edir.